bwana, leo kwenye Get Info ya Saint TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Usione na furaha kwa sababu Mone Central Zone amenifurahisha. E bwana, kupitia Insta story ya Mone Central Zone ameandika kwamba kuna wasanii wakubwa kama Harmonize, Alikiba, Mario, Rayvan, Zuchu, Nandi, Mbosso, J Melod walijaza fomu za kuomba kuingia kwenye tuzo. Basi huu mziki wetu ah, bana bado sana Laki lakini pia akaendelea na kuandika nyingine akasema kwamba hizi tuzo hata ukishinda huwezi kulia jukwaani, alafu akaweka image za kucheka, then akaandika mbele yake kwamba natania. Hii ni baada ya zile tuzo ambazo zinaendelea kutrendi bwana kupitia mitandao ya kijamii na wasanii wengi wamezibeza. Sijui niseme ni kubeza, lakini kila mtu amezungumza kwa upande wake kwamba tuzo hazijakaa fresh. E, watu wanalalamika sana, watu wamelalamika kwelikweli kuhusiana na tuzo. reivani ameongea sana kuhusiana na tuzo siku ya jana. Sasa leo ni